दरबार में हर रंग के दीवाने मिलेंगे आपस में बड़े प्यार से बेगाने मिलेंगे बस्ती now oh. and press the bell.